Bana bir ambulans lazım. Bana bir ambulans. Aha buldum. Vallahi buldum. Polis yapacağım seni. Sana 620 bin liralık motoru götüne takacağım. Yarışarak tabii ki. Pekala ben bu süreç içindeyken bundan sonraki gün Need for Speed Heat %95 indirime uğradı ve oyuncu kitlesi hiç olmadığı kadar fazla. Bu yüzden her zamanki gibi tüm arkadaşlarıma Heat'i aldırdım. Nasıl durduracağım lan ben bu kaydı? Lan şöyle mi durduracağım? Heh. Heat with my friends. The heat, the fucking heat. You know what I'm saying? The We're going to play. Yeah. Şimdi duyuyor kanka. <laughs> Guys, Şimdi duyuyor. it's me. Şerefsiz. Şerefsiz. <laughs> What Müzik saying müziği nasıl açacağım? Bro, I don't know man. Just do something about music or I will kill your mother. Ben bunu Which I- ya. No, please dude. <laughs> I Ben bunu mutluyorum ya. Bundan Guys. bir bu olmaz. today we play. and I'm going to invite my friends because I'm I'm alone. I'm alone, bitch. So I'm going to invite my friends to my party. I can't invite them. They fucking refusing. Oh, okay, I I invited them. I invite the peace çocuk. I invite Emir. Just kidding. Emir isn't here. <coughs> Emir ne kadar komik bir şey. nasıl şakaydı. açacağım?